大哥不请自来，是有什么要紧事吗？怎么，我身为大哥，就不能来看看你吗？小侄金羽见过叔父，进来吧。夫人前些日子受了些伤，不便迎客，大哥勿怪。 哎，怎么会？弟妹身体要紧。不过你这侯府是冷清了些。不是大哥说你，弟妹身体不好，你膝下又只有笑笑一个孩子，若是万一……哼！你想说什么？别生气呀，你儿子不成器，人尽皆知。我是怕你后继无人，躲了香火。你……我这次来就是特意奉了父亲命令。 将鲸羽过继给你，这样笑笑将来万一出了事，也好有人继承你四方侯的家业。我人好好的在这儿，你就这么咒我吗？嗯嗯嗯。锦仇，你你们怎么会？哦， <laughs> 你说他，那自然是因为。 哼， <laughs> 一个暗卫罢了，我跟你说得着吗？你，哼，你个丢人的东西！哦，伯父还没用饭呢，为了来见我爹，路上走的挺急。笑儿，给你伯父留点面子。呃，哈哈，七弟，闲话无用。 过继鲸鱼是父亲的命令，你必须得同意。本侯早就独立出青龙侯府，就是不同意。你把我怎么样？你竟敢！既然叔父不同意，这事儿就算了吧。叔父当年凭自己的军功封侯，未曾依靠青龙侯府，如今不愿意遵守家规，要堂兄继承家业也是应该的。 这话怎么听起来怪怪的？ <laughs> 你骂谁不守规矩呢？我我没有这个意思。不过，堂兄真的觉得自己有资格继承爵位吗？哼， <laughs> 你说的不错，不在你们面前露一手，我就永远都是传说中的废物。怎么，堂兄要和我比试一下吗？走着。 小二，你才刚到元气境，林惊鱼已经是真气境，你现在必定不是他的对手。 <laughs> 爹，我和贺连峰上生死台造成的内伤还没好，当然不是他的对手。 <laughs> 那你还放心吧，我绝对不会让您丢人的。 <laughs> 开始吧。 得罪了，好小子，想不到我灵族中出了如此天才。还没开打，自己的爹就在给别人加油。银儿，上！少爷，我来啦！哇，好大的龙！啊，堂兄，你这是什么意思？ 哈哈，这丫头一直想找人切磋，不如趁此机会，堂弟帮我指点指点她。等你成全了这小丫头，我再跟你打也不迟。哼， <laughs> 是吗？那我要是伤了人，堂兄可不要找我麻烦。哼， <laughs> 行啊，谁找谁的麻烦还不一定呢。小心，他来了。嗯，莹儿。 两臂少爷，我该怎么办？给我往死里揍！不好吧，少爷？不好！莹儿，就现在！来！我的一枪失控了。 圣灵体对于银儿来说是不是实难预料。我能做的也不过是找个机会，增强实力。好了好了。啊，少爷，吓死我了！内容太可怕了。啊，不怕不怕。这丫头竟然已经是真元境五宗。好了，傻丫头。 来吧，堂弟，该我和你打了。住手！哦，伯父有什么事吗？青羽灵像被毁，如此重伤，你这是欺人太甚！欺人太甚！哼，伯父可真够双重标准的。你什么意思？我前脚刚让剑仇回禀我生死台重伤之事，后脚你就上门挑衅，逼我爹认儿子，怎么？ 你自己就能欺负重伤之人，我就不行。领我过海，你想干什么？我不管你在青州、在林家如何折腾，但你给我记住，永远都别打四方侯府的主意。七弟，你就是这么教儿子的？我们走。这是何意？打算杀了我？想来就来，想走就走，真当我四方侯府落魄到无人管事的地步了？ 混账东西，今天不出手教训下你，还真不知道什么叫尊卑有伦。